durou uns seis meses até o momento de chegar a essa receita dessa empada. Aí eu vi que era hora de começar a fazer para fora. Um dia eu fui uma palestra falando que na Procomum ia ter uma aula de dança com um professor estrangeiro. E aí eu vim visitar o Procomum. gente quer que aqui seja um lugar onde as pessoas experimentam, erram e sonham. Porque assim, ah, a gente vai chegar no futuro. Não, é aqui agora. O que a gente pode fazer com o que a gente tem? E tem muita coisa. Eu cheguei aqui na Procomum e tinha bastante gente assim diferente, mas <laughs> resolvi conhecer, né? Nem é Messi, ele fez a gente recordar uma lembrança, uma lembrança dolorosa. Então essas mulheres junto comigo, a gente chorou, se abraçou muito. Passe a ser uma lembrança que eu posso aprender com ela. Es un trabajo cuyos dispositivos son esta técnica de danza afrocolombiana que se llama swahili para pensar en la construcción de individuos capaces de ser proactivos y de tener un distanciamiento para pensar críticamente. Isso fez diferencia en la vida de minha y e, con certeza de mis amigas. aqui onde eu moro, na Bacia do Mercado, tem pessoas muito carentes, mas que elas são cheias de vida, que gostam de aprender coisas novas. Santos começou a partir daqui, desse bairro, né? E aí, quando a gente olha para uma região que não tem investimento, por exemplo, em equipamento, em recurso mesmo, de não enxergar o potencial criativo que essa região tem, as pessoas começam caminhar para essa lógica da escassez. O que, que eu preciso para realizar meu projeto? Todo mundo é capaz de compartilhar alguma coisa. E quando a gente abriu a chamada para colaborador empreender e transformar, que é a nossa escola livre colaborativa voltada para empreendedores sociais, a gente achou que fazia muito sentido que a Luana entrasse, porque ela é uma empreendedora social e com a empada dela, ela possibilita autonomia não só para ela, como para outras mães da região. De ter seu próprio negócio. Nossa, o Lab, ele fornece estrutura, escuta, acolhimento. De juntar todas as pessoas que têm ideias que acham que são impossíveis de serem realizadas, né? a gente tem um trabalho muito mais sincero, muito mais sensível e a gente enxerga muito mais o outro como pessoa e não como produto. Uma cliente virou para mim e falou que eu perguntei para ela: "Por que você gosta da minha empadinha?" Ela falou: "Porque eu lembro de quando eu era criança, você faz igual a minha mãe fazia." Aí eu fiquei muito feliz quando ela falou isso. Porque era esse que eu queria, o significado era esse, né? É que alguém gostasse que alguém sentisse realmente o que eu queria passar. Bom, o Lab Procomum é um laboratório de inovação cidadã gerido pelo Instituto Procomum. A gente tem 17 projetos e aí o que, que a gente pode produzir a partir desses encontros? Pode ser de tudo, desde uma oficina de dança, até uma leitura de um texto, até uma traquitana enorme até um aquecedor solar de baixo custo que é capaz de impactar famílias que vivem sem água quente e produzindo cada vez mais rede, mais criação, mais poder de transformação. É uma coisa meio histórica. A gente começa a construir um mundo comum entre os diferentes. E para mim isso é o mais potente. É um encontro que a gente não espera, mas pode muitas vezes dar certo.